Annyeonghaseyo, eu me chamo Panda e tenho 11 anos no momento. Eu completei em 2017 e esse aqui vai ser um vídeo bem legal fazendo a retrospectiva de 2017. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e feliz ano novo! Aqui nós temos várias retrospectivas de vários vídeos, por exemplo, trollagens, vlogs e etc. Então eu vou escolher um desses e para assistir. Vamos assistir todos eles juntos e depois eu vou mostrar outras coisas. com raiva dessa menina chamada Luísa. O que você acha? Vezes. Isso é uma vida. Não é. Vai, fala três vezes. Eu todo mundo fazer, ué. Pedro. Por favor, entrar. Gente, que nojo. Ela fez, Gente, meu ela fez alguma coisa. Eu não fiz, aqui é mais pasta de dente aqui normal. Fez usado. Ah, entendeu? Gente, olha só, cara. Tudo bom vocês? Hoje eu tô aqui com a minha prima. Rafaela, como vocês já conhecem. Inscrevam no canal dela. Diário da Rafa. É, é eu vou deixar aí na descrição. Chegando a vez dela. Mas tem que balançar ele, é vivo. É. <laughs> mexe aí, respira. Você... tira, tira. Ah, Para! labirinto aqui, gente. Ó, eu vou nele te olhar esses vídeos aqui que a gente vai de doideira no mercado e quando crescer a gente vai olhar assim vai, fa vai falar. eu Eu sangue, vai me dar mais muito. E eu tô aqui, olha, gente. E eu tô esperando meu pai. Ai, peraí. Gente. <laughs> Vai, dá a mão, dá a mão. Segura. Não, vai. Não, segura minha mão firme, vai. Vai, é, vai com firme. Agora a gente tá enchendo de água. Gente, olha isso. É, olha isso, gente. É muito legal. É muito bom. Vê se tá pesando. Hi, gostas. Tá né? Hi, gostas. Gente, como é que fala isso? Não sei, ela fala tipo assim. Hi, gostas. Tipo, não sei lá. Hi, gostas. <coughs> <coughs> <coughs> Como que eu faço pra concluir esse vídeo? Claro. E agora? Ainda não, peraí. Meu Deus, ela conseguiu abrir Estou no meu programa ao vivo. Sai daqui! Gente, vocês não conhecem. Ele está de gravata, gente, são muito engraçados. Tico tchico. Então, gente, o mais gostoso desse mundo. Olha isso. Ai, tem um vídeo esses dias mostrando o Nico. E é, ele tá rodando ali no momento. Ó, ele tá rodando aqui no momento. Onde você está? Eu Weekly. Machinera! Ai, misericórdia! já pode estar acordado agora. Não, eu acordei uma hora da manhã, fiquei fazendo music. Você é viciada no Cabe até o meu amor essa dele, cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu. Bondade tem limite, coração quente esfria, tô naquele Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto eu cresci Desde os 18 que eu não... A minha... É que o que aconteceu foi que eu tava lá Tá todo mundo doido. Deixar aqui na, na rua mesmo. Então, ah. me conta, vamos brincar? Vamos, vamos, brincar. Vai, vai, vai. Beleza, vai. Um, dois, três, quatro. Oi, du, du, du. Peraí. Oi, pessoal, eu me chamo Matilde. Tá gravando? Eu acho que tá gravando. E o vídeo de hoje vai ser eu é mostrar da minha mãe gente. Olha, gente, rosto que linda. Só que não, gente. Anyong Pops! Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser a minha playlist de K-Pop parte 2. E o vídeo de hoje é brincando com uma, tipo, Siri. olhou para o banco, viu sua série. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. primeiro vídeo do meu canal, gente. E é, o primeiro vídeo do meu canal vai ser simples